Azi este despre a aproviziona. Da, mă aprovizionez cu energie, am venit uh, să stau pe pământul ăsta. Chiar simt că mi-a dat energie. Uh, Index a aproviziona este a te asigura, a-ți asigura hrana și cred că hrana omului nu este atât uh, fructul sau alimentul pe care îl mănâncă, ci energia din fructul respectiv și trebuie să ne îngrijim de unde ne luăm energia respectivă. M-a inspirat un uh, motan pe care îl văd în fiecare dimineață când ies din casă, care dormea direct pe pământul uh, unui ghiveș de flori și Altădată m-aș fi gândit, a, săracul doarme direct pe pământ, dar acum știu mult mai bine că uh, orice ființă și ia energie din pământ, și dacă stă direct pe pământ, e foarte important și uh, chiar captează energie. Așa că după o zi de muncă, am repetat, uh, am venit aici să mă, să mă lăfăi puțin în energia pământului. Ia, fă și tu asta să vezi, aprovizionează-te și tu cu energie. Ceau!